Son las 9 y 15. 9 y 15, estamos listos para Cartagena, nuestro próximo destino. <laughs> Cartagena. Casa en el agua. Nos fuimos para Cartagena, la ciudad amurallada y colonial de Colombia. Nos hospedaremos en The Clock Hostel and Suites, ubicado a dos cuadras de la Torre del Reloj y con un supermercado 24 horas enfrente totalmente cómodo y muy barato. Si se hospedan en este hostel podrán acceder a un 20% de descuento en comida y algunas cervezas nacionales en The Clock Bar. Estamos ahorita en la playa de Barú. Salió un plan demasiado económico, realmente nos costó 35 mil pesos con almuerzo, transporte desde Cartagena eh, eh, por carro. Y está súper bonita la playa. Estamos a más o menos hora, hora y media de Cartagena. A pesar de que las playas son súper bonitas, la pobreza en Cartagena es demasiado, demasiado notoria. Todas estas familias viven es del turismo, precisamente.